اللي حملوه جدودنا وباتنا شباب ما عادش باش يحملوه راه معناها يلزم يفو يلزم السلطه تفهم الشيء هذا معناها عندنا المشكله ما تنحل في تطاوين الا ما نبدو في البدايه بالكل معناها عندنا مشاكل في في البترول وفي الثروات الموجوده في تطاوين يلزم bon ما نعرفش بالعربي mais faut négocier les contrats. غير مقبول الشيء اللي صاير غير ما عادش باش تقبل في الشباب وفما راه كفاءات في تطاوين وفما ناس ممتازين جدا يلزم نعطوهم حظهم يتعمل في البلاد خير من 20% من ال bénéfices فهمتيني فما des états par exemple اني شفتها il y a pas très longtemps un état d'Afrique الى a renégocié les contrats هو premier producteur de de diamants في العالم في العالم شو اسمها l'Angleterre elle, elle, elle exploite les mines depuis 30 ans des contrats عمرهم 30 ans depuis leur indépendance في الاخر قال لك لا يا خويا il faut renégocier les contrats ما تعطينيش فلوس c'est pas ça c'est pas ça الفلوس مهما بتعطيني باش يجي من نهار ويكملوا نو moi je veux des infrastructures اعطيني حاجه تخلق la richesse c'est ça une richesse c'est ça le développement de durable un développement durable يحسن la qualité de vie du citoyen يحسن مستوى قيمه البلاد سي با ماهيش فلوس الحكايه راهي مش كل شيء فلوس راه خمسة أسابيع وإحنا نلموا في, في, في التبرعات باش نحضروا رواحنا بعد الاجتماع الأول والاجتماع الثاني والاجتماع الثالث من رؤساء الهياكل التنسيقية يعني الرؤساء نتاع فهمتني ولا كل اعتصام يجتمعوا مع بعضهم وقتاش باش يصير المشي للكمور تم تأخير مشي للكمور حوالي ثلاثة أسابيع كل اسبوع يكون الاسبوع اللي بعده ثم الاسبوع اللي بعده ثم الاسبوع حتى جي الاسبوع الثالث يعني لمدت الشباب بعضها آه، لمدوا مقدار مالي يعني فهمتني ولا جيد متوسط ليس جيد ومش وخذوا به المونه بما فيهم المقرونه بما فيهم الفرينه وماهم فهمتني ولا وزيد باش سبحان الله ما يعني ما يعيشوش في على الاقل يعني ناقصين حاجه غادي كيتي ومع لمدنا فهمتني ولا كرهبنا برشا وكمايل وهزينا الشباب يعني الماكسيموم يعني عبينا للماكسيموم حوالي اول ما مشينا حوالي 3000 فهمتني ولا شخص تو موجودين غادي يسمى وبعد لي صار التأطير انه يعني 3000 مثلا الكل مشوا غادي نولوا نقسموا يجوا يقعدوا 3000 غادي ويروحوا قريب على الاقل 1000 كيتي باش على الاقل يعاونوا في حلال الكياس وتسكير الكياس و... ويعاونوا الناس كيتي حتى في التنظيف في البلاصه نتاع الاعتصام نعدوا نهارنا نخدموا الصباح نجوا نخدموا مع ذلك نمشوا نقضوا القضيه للكمور نخلوه عندنا المغرب كذلك نعذروا فهمتني ولا العوله نتاعتنا الاولاد غادي كتي ناقصين ونخرجوا الاولاد احنا باقي الفياج اللي لاهي هنا يعني كتي يعني فصل البلاد في تطاوين نخرجوا نهزوا لهم غادي المونا يعطونا الحق آه، لاقين يعني فهمتني ولا استجابه من الناس يعني الحمد لله يا ربي بصدر رحب ما تلقاش يعني شكون اللي يقول لك لا ولا من ياسر شوي شويه اللي ما عطاكش 20 يعطيك 10000 اللي ما عطاكش 50 يعطيك 30 من اي مغازه مع حتى المغازات تعاون تعاوننا شويه يعني احنا في البلاد ولا باس يعني الحمد لله الشباب ان شاء الله يعني معتصم سلميا غادي كتي وما عنده حتى مشكله يعني المؤونه ان شاء الله نوفروا له فيها الجماعه اللي كتي اللي فصل السوق اللي فصل البلاد يعني وان شاء الله خير ونرخ له الشباب الكل وكو بحول الله كيف انخلقت هذه الاحتجاجات الشعبية العفوية عندما تنظري إلى وضع البلاد مثلا تطاويل مقارنة بالولايات الأخرى التي ليس فيها موارد وليس فيها آه، مدخرات كبيرة هنالك بون شاسع على مستوى البنية التحتية على مستوى البطالة كثرة البطالة نحن نتحدث على أرقام 37% عاطلين عن العمل في ولاية تطويل في حين أن عدد سكانها لا يتجاوز ال 157 ألف هنالك مفارقات ما نسميه بالفرنسية البارادوكس المفارقات التي نعيشها نحن هي التي خلقت هذا الوضع الاجتماعي المتفجر هو لم يأتي من فراغ ثم بناء على هذا أتت مسألة أين ثرواتنا يعني هو سؤال سؤال صاغه الواقع بلغة أوضح فلذلك لابد أولا نحن في مرحلة أولى حتى لا نسبق الأحداث ونقول أين البترول هات نعيش نحن هات نشعر بالمستوى الأدنى للعيش الذي يعيشه المواطن في بعض الولايات الأخرى التي تتمتع ببنية تحتية جيدة وبمواطن شغل وبشركات ومصانع وسياحة وغيرها تطويل لا تحتوي حتى على مستشفى جيد أكيد التشغيل هذا المطلب الأول والمطلب الثاني المضمن في التشغيل حتى هو هو معناتها الثروات المنهوبة من البلاد الثروات اللي قاعدة تنهب من البلاد كالك سواء كانها في تطاوين والا في جرجيس والا في في في قفصه والا في اي بلاصه اخرى 20% من عائدات البترول تتصب لهنا في الميزانيه نتاع تطاوين فهمت معناتها باش تبقى 80% للولايات الاخرى باهيه كافيه انا نصور هكا معناتها مطلب معقول معناتها من ناحيه المبدا باه المطلب الثاني اللي هو السياج نتاع الشركات نتاع الانتاج علاش السياج نتاع شركه انتاج يتحط في بنزرت والا في صفاقس خد صعبوا فيها على ارواحكم صعبوا فيها علينا نحنا يا اخي التطاوين اللي عنده كي انا واحد مثال انا عندي شهاده نتاع نتاع نتاع بايب نمشي انا لصفاقس باش نقدم الدوسي نتاعي نعرف عليه يعني يتحط ولا يتحرق ولا كذا نهار في البلاد غادي في تطاوين في تطاوين وجينا هنا مازال هنا ودائما كاملين والرخ لا بحاول مسيبين كامل ناخذوا حقنا كامل وكي ناخذوا حقنا نسلموا لهم في كل شيء ونحو حتى الكواتير ونغسلهم حتى الشجر الى الامام الرخلاء لا رجوع الى الامام جيت لجنة على خاطر معناها باش نقصوا طريق الكامور معناها على الشركات البترولية الحمد لله معناها نجحها 100% كسماتنا سلمية ونعانوا في الريح في كل شيء ورانا قاعدين لهم معناها يعني يحب نحب وكره من كره ورانا مقلقنا حتى شيء وان شاء الله حتى كان تمد مدة رمضان قاعدين normal طلباتنا رانا مانيش نرجعوا فيها وكما عملت ترى مش عمل فينا حتى واحد مزيد ورانا اعتصامات سلمية كما تشوفي فيها انت حق كل مواطن في تونس كامله احنا هذا نجري عليه على حق من تونس البرج الخضر من بنزرت البرج الخضر وان شاء الله تونس كل يد واحده معنا وكاو المطلب الثالث اللي هو 70% من الطاقة التشغيلية اللي في شركات البرمة تكون من أهالي تطاوي علاش؟ اكتشفنا بعض بعض الأوراق اللي لقينا شركات فيها شركة شركة متاع إنتاج بترول فيها ثلاثة تطاوينية حاجات ما تتقبلش حاجات ما تتقبلش الاجتماع الأخير في نزول دقيانوس عطونا ثلاث مقترحات أو أربعة عطانا 500 موطن شغل في البرمة 150 عقد فوري انتداب رسمي في الستاب و350 على ثلاثة أشهر كدفعة ثانية و آه، صندوق دعم للجهة ب 30 ألف دينار أو 30 مليون دينار وهنالك بعض النقاط التي تحدثنا فيها وقال أن سيرجح إلى الحكومة كي يتشاور مع أعضاء في الحكومة حتى تكون يعني في محل القبول أو الرفض من جهتهم هم فإحنا عندما رجعنا هنا للكامور أجمعنا على أن هذه المطالب لا ترتقي إلى مستوى نضال الأهالي وحتى المعتصمين فرفضناها بناء عليه حسينات مسخير على على أهالي تطاوين وهذاك علاش تو أهالي تطاوين يحبوا الخطوة الأخرى متاع التصعيد أهل الكامور ربما هم في تناغم فيما بينهم ويبحثون عن سبل وآليات كي يحفظوا هذا الكامور من أي شائبة أو من أي إشكال مثلا نقاط تفتيش مثلا حراسة ليلية بسيارات رباعية الدفع تبرع بها جملة من الأهالي لا كما يزعمون أنها تمول من خارج أو من غيره تسميها هنالك جملة من الشيطنة أو الأفعال الشيطانية التي تمارس حتى يفك هذا الاعتصام بأساليب قذرة ونحن نعلمها لأن الخصم ربما لا يستطيع أن يواجهك مباشرة لكن يختلق أساليب تدفعه لفض الاعتصام ونحن على دراية بكل هذا وننجز مع بعضنا كمعتصمين في 64 نقطة آه، جملة من البرامج تسهر على ترتيب الأوراق كنظام داخلي لكامور ليس كما يظن الأمر بعض الناس أننا في فوضى أو في نوع من يعني من التحجر أو غيره الأمور تمشي في طريقها لأكثر إحكام في التنظيم وهذا تجديه عند أي عاقل وعند أي إنسان تهمه قضية تطاوين هنا في الكاميرون